ulang lagi kesilapan-kesilapan dulu Betul. Kita ambil contoh Kenapa kita kena jajah? Kesilapan-kesilapan bodoh juga Yang mana kesilapan-kesilapan itu Akhirnya Mujulah kita cepat bangun dan bangkit kembali. Hmm. Saya ambil contoh. Orang putih dulu, kita belajar sejarah. Dia datang ke Melaka sebab nak cari rempah. Hak ni kita diajar di sekolah. Soal, berapa ramai orang putih yang suka rempah sebenarnya? Hmm. Tuan-tuan yang rata berjalan seluruh dunia, penuh ke tuan-tuan jumpa orang putih yang selok cari rempah, yang makan rempah? Ada orang putih makan kari makan opo, makan masukkan masuk korma. Tak, ada tak, orang putih tak, isap gudang garam. Tak ada. tak ada. Orang putih dia gunakan bahasa ekonomi untuk nak menjajah. Doa je. Dia kata dia nak dapatkan rempah. Tidak. Buktinya 11 September tahun 1509, Lopez di Square, dia telah dihantar mengikuti rombongan untuk buat survei kepada Melaka. Aha kerajaan Portugis hantar satu kapal salah seorang dalam tu Diogo Lopez di Squera mm -hmm. siapa Diogo Lopez di Squera dia ni padri Tok Imam Tok Imam kalau ha. nak pergi ke Melaka cari rempah hantar tukang masak hantar chef kenapa kena hantar Tok Imam sebab itu akhirnya Melaka dijajah juga oleh Portugis Portugis dan dia jajah Portugis bukannya eh, Portugis jajah Melaka bukannya sekejap 130 tahun Allah 130 tahun matlamatnya tiga saja kata para pengkaji orang putih apa semua dia buat kajian tentang kenapa barat sibuk nak jajah belah Asia ada tiga sebab dia panggil tiga G pertama goal yang kedua glory yang ketiga gospel orang oh, ni dia tak boleh tipu lagi dah Ah. Kita tak nafikan goal nombor satu kekayaan. Ya. Memang bumi kita kaya, itu tak nafi. Terengganu buminya kaya. Faham bumi kaya. Memang bumi kita kaya, hasil memang kaya. Kalau bumi kita tak kaya, penjajah tak ingin datang negara kita. Itu tak betul, nafikan. Betul, betul. Macam di Terengganu ni, bumi kaya, laut pun kaya. Sebab itu orang Tengganu ni dia asal usul nenek moyang Bugis, laut dia memang power, tak napi. Dan bangsa hok rapat dengan laut, bangsa yang hebat. Dia panggil bangsa Bahari. Ah, Tengganu ni dia ah, masuk dia ada era dia panggil zaman Bahari. Orang faham panggil zaman Tori, Tengganu panggil zaman Bahari. Apa makna zaman Bahari? Bahari ni laut, zaman ah. laut. Anak muda sekarang ni penakut belaka duduk darat belaka. Zaman Bahari ni bangsa-bangsa hok tak takut mati. Sebab orang laut dia beza dengan orang darat. Orang laut apa juga rintangan dia hadapi. Betul. Sebab laut tak ada tempat nak bersembunyi. Orang duduk atas darat kalau ribut dia boleh duduk lagi belakang pokok, bawah jambatan cari dinding mana-mana. Tengah laut nampak ribut, ada je lah. Jadi orang yang hidup dengan dunia bahari lebih berani daripada orang hidup darat. Lepas tu Tengganu panjanglah ceritanya memang hebat daripada segi ilmu-ilmu kelautan. Lepas itu aa, ah, kita orang Melayu, tanah bumi kita ni kita panggil tanah air. Tanah air. Dalam dunia Melayu je panggil negara dia tanah air. Bangsa lain tak ada. Negara dia tanah je. Melayu dok tanah air. Tanah Sebab kita bangsa air, okay. Memang terror betul bak air ni. Indonesia Orang Malaysia, dulu eh. sekarang dok dah lemah je sekarang ni. pah lemah lemah pah lemah lemah. Bangsa kita tanah dan air. Air itu pun negara kita juga. Boleh main atas air ni. Dululah sekarang dok dah. Allah. Jadi pertama sekali orang putih datang sebab kekayaan. Hmm. Memang negara kita kaya dari segi hasil bumi. Saya dulu lama duduk tanah Arab. Orang Arab kalau dengan Malaysia ni habis dia. Kalau dia tanya, um, daripada mana? Malaysia. Masya Allah, Malaysia, Malaysia, surga. <laughs> Malaysia, surga. Wah. Dia kata, apa surga pula? Malaysia, mu Arab, banyak surga. Dia ha. kata, dak, dak, dak, dak. Anta punya negara, tanam tongkat jadi pokok. Ah. Ana punya negara tanam pokok jadi tongkat. Lepas itu pokok. <laughs> Dia ngaku. Negara kita Allah. ni negara hak paling kaya sekali. Memang tanyalah orang Jabatan Pertanian. Hmm. Kita punya kekayaan bumi 15 meter dalam tanah kita. Orang lain 5 meter je. Memang kaya betul. Masya Campur Allah. apa saja insya-Allah hidup. Sebab itu negara-negara Arab dia import buah pada kita 40 bilion setahun. Sayur, buah-buah segar sebab dia orang ada segala-galanya tapi dia tak boleh tanam pokok. Waktu oh, kelemahan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dah selesai videonya guys dan sangat singkat sekali, hanya 5 menit setengah saja videonya dan coba kita akan membaca komentar-komentar yang ada di video ini guys. Rempah nih bukan setakat nak perisa ikan, ya tapi rempah nih bernilai bagaikan emas pada zaman dahulu-dahulu sebab ianya adalah satu-satunya bahan pengawet terbaik untuk makanan. Dulu-dulu tak ada peti ais, jadi dengan menggunakan rempah, bahan mentah mentah dan makanan dapat tahan lebih lama. Kita kat sini jenis cuaca hujan panas je. Ha, jadi tak banyak masalah sangat untuk mendapatkan makanan. Mereka pula ha, ada pelbagai jenis ya kan. Cuaca terutama musim sejuk di mana mereka memang tak dapat keluar berburu ataupun bercucuk tanam dalam jangka yang masa panjang. Jadi tak hairan kalau berurusan dengan orang-orang barat dulu-dulu tak dapat bayar dengan emas, boleh bayar dengan rempah. Bagi kita rempah tu tak ada nilai tapi orang-orang barat dulu ianya sangatlah berharga ni cerita bab rempah je bab kena jajah semua boleh tengok video ya betul lah Okey, aku sejak mula dengar pasal bumi Melayu ni dekat TikTok Memang bersyukur sangat lah duduk kat Malaysia Bukan takat pasal tanah air je Kalau Melayu nak cakap bahasa apa-apa lidah dia lembut Dia tak ada slang pelak pun Okey dan Alhamdulillah ya Allah Banyak ya Okey Negara-negara sekitar kita belum tentu Muslim Tetapi orang Melayu Daripada petani Tanah Melayu Tetap Islam Alhamdulillah kan? Ah, aku suka dengar tentang sejarah Islam ni Terbaik Ustaz 5 bintang aku like Betul lah guys Kalau Ustaz Badilisha Ustaz Awni Muhammad Ustaz-Ustaz lain-lain lah yang membahas tentang keagamaan itu memang sangat-sangat seronok sekali guys kita dengar tuh kita macam eh ada pencerahan daripada orang-orang yang daripada istilahnya ustaz ni kepada kita sehingga kita tuh dalam kehidupan adalah warna-warni macam tu, tak melulu istilahnya membahas tentang dunia-dunia dan pekerjaan macam tu kan Alhamdulillah ustaz satu lagi perkara yang belum diingat biarlah berganti penjajah tetapi orang Melayu tetap Islam Alhamdulillah kita patut terima kasih kepada pejuang-pejuang terdahulu jadi belik kalau ada orang Melayu sibuk nak cari agama lain ah betul lah Masya Allah macam itu rupanya terima kasih Ustaz kerana bagi tahu saya Ustaz pasaran rempah bukan hanya digunakan untuk masakan semata-mata rempah pada zaman dahulu sangat berguna dalam situasi peperangan bagi tujuan perubatan rempah penting sebagai perubatan di medan perang ah ni ada yang jelaskan ni Wan Ma'il ah. saya bangga jadi anak Malaysia eh, kan ha, Cakap macam ni User UK apa ni Tak faham juga eh nama dia Tusah sangat eh Kat mana dalam bumi boleh bercucuk tanam dan menangkap ikan sepanjang tahun? Laut dalam paras betis pun dah boleh tangkap ikan. Ha, apa galian yang Allah tak kurniakan di tanah bertuah ni? Dengan segala kurniaan ni, semoga kita menjadi hamba yang bersyukur. Betul lah guys. Di Indonesia maupun Malaysia ini guys, ya kalau kita tancap ya, tongkat akan jadi pokok. Sama halnya saya pun berbuat semacam tu. Ha, pokok tin, pokok tin itu saya ada ada ha, batang je saya tancapkan lah dia kalau tanah Arab tak tahulah kita tancapkan pokok eh kan tapi jadi tongkat lah kering kerontang sebab tak ada air lah macam tu guys lah jadi memang boleh dikatakan orang Arab saja mengatakan bahwasannya Indonesia ataupun Malaysia ni adalah syurga guys Ya karena kenapa semua ada kat sini ya kan Cuaca enak macam tu Kat sana panas sangat ha, Kalau dah musim hujan ha, Hujan tu kerikil salju Kerikil ais itu yang datang guys Kalau kerikil dia macam ni Matilah kan ha, Kalau dekat Indonesia ni Masya Allah Dekat Malaysia Masya Allah Semua ya kan Ah, musim hujan sejuk, musim panas ah sedap juga, ada ikon dan lain sebagainya kan. Tapi kalau kat sana panas pun wah tak terasa icon guys ha, Macam tu lah Ok guys mungkin itu saja video kali ini Semoga bermanfaat buat kawan-kawan semua eh. Dan Alhamdulillah penjelasan daripada Ustaz Badli Sha'alauddin ini Membuat kita sadar ya kan Macam mana istilahnya perjuangan orang-orang terdahulu ya kan Dan untuk apa namanya Untuk membuat kita itu nyaman di masa sekarang Orang-orang tua dulu kita itu Masya Allah Ya berperang melawan penjajah ya kan Mempertahankan tanah air kita dan Alhamdulillah ya kemerdekaan tercapai dan kita bisa hidup tenang sekarang ini bisa menikmati nikmat yang Allah berikan bisa menikmati istilahnya keselesaan dalam kehidupan kita dan yang terpenting adalah tetap iman dan Islam ada di dalam dada kita itulah adalah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita Allahu Akbar Wallahu alam bisawab terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai dan semoga bermanfaat terima kasih Ustadz Badrisyah terima kasih buat teman-teman semua Kita doakan Ustaz Badrisha senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, bahagia dunia akhirat ya, penuh dengan istilahnya keistiqomahan ya dalam istilahnya berdakwah dan juga menasehati kita-kita ini masyarakat awam.